Estimats ciutadans, podeu elegir entre la capsa de la merda o la capsa dels diners. Però recordeu, només n'obrirem una, la que triï la majoria. Diners! Diners! Els diners! diners! Volem els diners! diners! Sí! Molt bé, la capsa dels diners. Cabrons! Sí! Volem els diners! La democràcia ha parlat. Si no us agrada, d'aquí 4 anys trieu l'altra opció. Gràcies.